mengasihani. Ayat ni bukan duduk di Rasul saja. Bahkan kepada semua manusia. Manusia ni adanya salah, ada silap. Ada hak dia sengaja dan tak sengaja. Tapi apabila dia tu sudah bertobat dan berhenti lah daripada perbuatan hak palpah lepah maridah. Maka Allah ni dia baik, dia berjuruh. Dia duduk dia ada jalan imej, jalan betul. Maka insya Allah Allah Ta'ala akan ampun kepada dia. Dan Allah janji fa inni ghafurur rahim. Sesungguhnya aku amat pengampun lagi amat mengasihani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا موسى إنه وكان الله العزيز الحكيم والق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه ۖ إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Ayat 9 sampai ayat 14 surah An-Naml. Duduk dalam kisah Nabi Musa lagi. Hubungnya dengan Nabi Musa di, di satu tempat yang bernama Madian. Dia nampak api. Api yang sedang nyala di pokok kayu saat ni. maka dia bunyi suara Allah Subhanahu wa taala panggil dia wahai Musa sesungguhnya akulah Allah yang maha kuasa lagi amat bijaksana ini kita serah kepada Allah ya suara dia macam mana wallahu alam tapi panggil le Allah kepada Nabi Musa tu adalah macam ni ya Musa hai Musa innahu anallah ni serah kepada Allah. Nah. Allah royak pula kepada Nabi Musa. Dan sekarang campurkanlah tungkatmu. Maka apabila ia melihat tungkatnya itu menjadi seekor ular besar. Bergerak cepat tengkas. Seolah-olah seekor ular kecil. Berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi. Maknanya ular tu ular besar. Tapi mengayak supaya dengan ular kecil. Maknanya klong klew. Waliknya kalau dia ular besar, dia tak erok. Dia nak jalan, apa? Dia nak musing kot tu, musing kot ni, dia tak erok. Tapi ular ni ular besar, gagah. Cepatnya. Gi klik, gi klik, gi klik dan sebagainya. Sebab itulah Nabi Musa apabila dia melihat ular besar daripada tukak dia hak dia rembah saat ni dia buat saya takut Wah semua orang pun lagu tu lah belakang bukan Nabi Musa saja. Patu waktu tu waktu malai pula cuba kita gambar malai yang gelak gelemak bunyi sorak Allah Ta'ala suruh rembah tukak jadi ular kalau lebih takut lagi kalau kita diri bulu ramu diri rambut-rambut sebab apa? sebab takut gitulah berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi lalu ia diseru tukar saning dipanggil semula apa ab, bukan bukan nabi Musa di dipanggil wahai Musa janganlah takut la takhaf aning ha, kita boleh bahasa Arab sah dah ngaji bahasa Arab daripada Quran dia kita nak wayak kat orang jangan takut La takhaf. Dalam bahasa orang putih, don't afraid. Jangan takut. Nah. Iaitunya, sesungguhnya Rasul-Rasul itu semasa mengadapku menerima wahyu, tidak sepatutnya merasa takut. Ni Allah Ta'ala pelopcai Nabi Musa, tak siwi takut. Sebabnya golik, gapa-gapa kali yang pertama, tak kira, reang gapa-gapa, orang ni, dia takut dia wang tua tak kena, jalan tak kena, kecek tak kena. Lagu lah belakang. Tak ada kira rian gapa-gapa, kali yang pertama, keruk-kerak. Buat gapa-gapa tak kena. Kekok tu, kekok ni. Allah Ta'ala tahu katanya Nabi Musa waktu tu, hati gementar dan takut, Allah raya, la takhaf. Jangan takut. Semua rasul, apabila mengadak aku ataupun menerima wahyu daripada aku dia tak takut la yakhafu ladayyal mursalun iaitunya sesungguhnya rasul-rasul itu semasa mengadakku menerima wahyu tidak sepatutnya merasa takut tapi ada setengah-setengah ha ni tu herayat katanya illa man zalama tetapi sesiapa yang berbuat salah kalau tengok kepada ayat ni pada zahir, kita tang kamtam. ada ke Rasul buat salah? Ada kira-kira dia panggil. Rasul semua tak ada dosa. Tapi silap salah menjadi tabiat manusia. Menjadi tabiat manusia. Walaupun seorang Rasul sekalipun, adanya salah. Maknanya tersalah. Bukan sengaja nak pergi buat salah. Salah. Ah, inilah yang Allah Ta'ala rakyat katanya. Tetapi sesiapa yang berbuat salah, kemudian ia mengubahnya dengan melakukan kebaikan sesudah berbuat salah. Maka sesungguhnya aku amat pengampun, lagi amat mengasihani. Ayat ni bukan duduk di Rasul saja, Bahkan kepada semua manusia. Manusia ni adanya salah, ada silap. Ada hak dia sengaja dan tak sengaja. Tapi apabila dia tu sudah bertobat dan bertirah daripada perbuatan hal palpah mari dah maka lah ni dia baik dia berjuruh dia duduk dia ada jalan imej jalan betul maka insyaAllah Allah Ta'ala akan ampun kepada dia dan Allah janji fa inni ghafurur rahim sesungguhnya aku amat pengampun lagi amat mengasihani apatah lagi rasul rasul-rasul ada silap sikit sebanyak Allah Ta'ala tak kira tapi misal dah. Misal. Nabi Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam. Adanya silap sikit-sikit. Nabi wi izin kepada orang tak sigi perai. Allah Taala royak di dalam surah At-Taubah wa 'ala thalathati alladhina khallafu. Tiga orang mari minta izin dengan Nabi. Nabi kita ni lagu tu lagu ni minta izin lah tak sigi pergi Nabi eh. bicara nak tengok nampak eh tak guna sabah sangat kalau tak maknanya kalau izin nampak tak kena kalau tak izin nampak tak kena akhir sekali Nabi izin tak apalah nampak munduk minta Nabi izin Allah Ta'ala tamnik Nabi Bapa dia izin Lima adzin talahum itu saya tanya dalam Quran. Lima azin talahum. Lima tu asal dia daripada lima za. Kenapakah kamu izin, engkau izin kepada mereka itu? Wahai Nabi. Lepas tu cerita dia panjang. Nak ayat katanya, Nabi Allah tak ada. Tik. Sebab apa izin? Soal lagi cerita. Orang mata buta Abdullah bin Umi Maktum. Mari. Nak ngaji dengan Nabi. Nabi. Nabi ni duk harap orang-orang kafe hok pasang kedai-kedai hok chu siang mari nak ngaji. Nabi nak pergi dakwah puak-puak nu. nanti datang orang buta mari. Mari nak ngaji sore sama sore. Nabi, saya mari nak ngaji ni. Nabi tekah tu bukan arti cai arom dak, tapi Nabi tengok picarana tengok. Napa tu hok ni sore. Tapi hok nu nu ramai. Nabi paling muka Nabi ni masa serta dengan paling buat buat tak sepadu sangat Allah Ta'ala pun buat turun surah abasa wa tawalla anja'ahul a'ma abasa artinya masa muka wa tawalla dan paling nah, ha, anja'ahul a'ma ketika orang buta mari jumpa dengan dia Nabi apabila terima surah ni ayat ni, Nabi baca reng rau hak diri dia sendiri. Pas kita ada tak? Baca reng rau hak tak tak molek hak diri kita. Tak ada. Kita ni royak hak molek-molek kita. Tak ada kita duk royak reng rau tak molek aku ni lagu tu bengih. Baikain kena orang wak go tu wak ni jari orang nak เปิด pong ความชั่วของตัวเอง Tapi Nabi Allah Taala royak kepada dia dia pun duduk dia ya pakar terima dah tu hai rakyat ha dia ketika orang muda eh, ketika orang buta mari nak ngaji dengan dia wa ma yudrika la'allahu yazzakka tidakkah mu tahu mudah-mudahan orang buta saat ni apabila dia mari ngaji dengan mu dia bersih jiwa dia hati dia walaupun sore ha tu dah ni John semula anak rakyat katanya rasul-rasul dan nabi-nabi ni tak ada tak ada apa tak ada dosa tapi silap sikit sebanyak tu adanya sebagai tabiat manusia tapi Allah Taala pun tak ada dok kira sebab ini adalah tabiat semula jadi manusia adanya dosa adanya silap alhamdulillah kita pun harap katanya Allah Taala lah akan apung dosa kita kesalahan hak kita biasa buat lepas-lepas mari dah tak sah duk refund tak usah duduk bakit semula. Lepas tu tak usah duduk bagi kat orang. Tak molek dah. Siapa-siapa biasa buat walaupun dia biasa buat dosa besar sekali pun. Jangan duduk pergi wayak kat orang. Senyap sudah. Senyap pesaing dia. Lepas tu dengar Allah Ta'ala. Doa banyak. Menangis banyak. Sesal banyak. Istighfar banyak. Dan bertobat banyak. Lepas tu tak usah duduk pergi ulai semula nak pergi buat benda-benda pesaing. Tak molek tu. Allah ampun semua. Dan saya hingga sebut di dalam surah zumar Ya ibadiyal ladhina asrafu Qul ya ibadiyal ladhina asrafu La taqnatu min rahmatillah Katakanlah hei, hei, hei Muhammad Kepada hamba-hamba aku Wayak suh wayak sumu La taqnatu min rahmatillah Inna allaha yagfiru zunuba jami'ah Jangan kamu putuh hasa Jangan kamu sinwang Dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah sentiasanya Ampung dosa dan nak ampung semua. Ha, inilah kita harap katanya, salah silap kita sikit sebanyak, Allah Ta'ala akan ampun. Nah, sebab tu Allah pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu jadi orang Islam. Maknanya duduk di dalam Islam yang tulen yang cuci bersih, diri kamu pun cuci, munduk atas Islam pun Islam yang cuci. Sudah, dia suruh kita kikih semua dosa kita, hari-hari hari-hari tak sewi ada walaupun sikit kesalahan kesilapan. Sebab tu tiap-tiap orang okay, kena tobat banyak-banyak. Alhamdulillah. Mari pula ayat yang kedua belah. Wa adkhil yadaka fi jaybik. Dan masukkanlah tanganmu ni kecik ha Nabi Musa lagi. Melalui belahai dada bajumu. Maknanya belahai dada di sini iaitu poket. Dalam bahasa Arab jaib maknanya poket. Dah kita kecek poket-poket pun bahasa bahasa orang putih kot. Pocket. Nah. poket dalam bahasa orang putih. Lepas kita pun ambil daripada bahasa orang putih jadi bahasa Melayu. Pocket. Nah. Ha, supaya kita boleh bahasa Arab kemarin. Iaitu apa? Ada satu perkataan eh, hak Allah Ta'ala rakyat iaitu usluk. Kita ada sebut katanya seluk, seluk. Seluk poket tu. Jalan tu. Seluk tu ambil daripada bahasa Arab dah usluk hari ni boleh iaitu nya jaib jaib artinya poket Allah raya kepada Nabi Musa suruh seluk poket dia baju jubah dia dia ya seluk alhamdulillah nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat maknanya tangimu dan tubuhmu akan bercahaya sinar sinar di sini bukan arti tangi Tangi gapo dia panggil? tangi pasal putih cahaya tak serupa. Atas ni hitam, bawah ni putih serupa dengan orang dia jadi nyakik, Ha, nyakit bala atau nyakik gapo? Jalah tu. Ha ni bukan bukan macam tu. Sehingga dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi satu dua sembilan yakni tangimu akan menjadi putih melepok bersinar-sinar bukan kerana sesuatu penyakit seperti sopok dan lain-lain. Nah, penyakit sopok tetapi sebagai satu mukjizat. Alhamdulillah ni cahaya yang keluar daripada Nabi Musa pada waktu itu. Ini apa ni? Ialah di antara sembilan mukjizat yang membuktikan kebenaranmu. Ni Tuhan royak selalu dah. Aku akan wui kepada mu sembilan mukjizat. Saya rasa saya takut-takut silap dah. Bila sembilan mukjizat? Ha cuba kita bila ni. Yang pertama sekali tukar. Yang kedua cahaya keluar daripada tubuh badan tubuh Nabi Musa. Yang kedua, yang ketiga iaitu katok. Katok engang kangkok tu. Iaitu ketika Nabi Musa gi ke Mesir, Firaun ni tak sel apa? Tak sel terima juga ajaran Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, ya Allah, buat turunlah bala gapo-gapo pun, buat siapa ke dia tak boleh makan. Nak makan roti pak katok masuk dalam dalam roti. Allah. <laughs> Kena tahu dah. Tu dalam bahasa Arab dia panggil ad-difda'. Ad-difda' artinya katok. Yang ketiga, yang keempat iaitu nya belalai. Belalai iaitu nya al-jarad. Jarad artinya belalai. Belalai yang sangat banyak gi makan pokok-pokok kayu di Mesir sehingga tak siwi adanya pokok-pokok gandum. Dimakai oleh belalai belaka. Jadi pit pekatik. Banyak. Yang keberapa? Yang ke yang kelima iaitu nya darah. Sungai jadi darah apabila Nabi Musa hala tukak dia katak air sungai ni pop, jadi rawuh habis tak tahu nak minum air mana yang kena takut bila tak cukup ni iaitunya gutu gutu hadu ada atas pala ni yang Allah Ta'ala buat turun apa ni kamsang ya seolah katanya wui kepada Nabi Musa satu mu'jizat gutu ni banyak do'oh bukan atas pala Nabi Musa tetapi atas pala Firaun dan orang-orang hendak menetes gata ni tak tahu nak oyak pah cuba kita gambar katanya orang dia ada butun dia ramkan lagu mana duk dia dia kek kek kek duk dia kek kek kek kena duk garu ha ni di antara mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Musa yang Allah Taala sebut dalam suratul an'am iaitu hubungnya dengan mukjizat-mukjizat, sembilan mukjizat. Tak apalah, saya bila tak cukup tak apa, tapi nak ayat katanya ini Allah Taala janji fi tis'i ayatin ila fir'aun wa qaumih. Aku bui kepada mung hey Musa sembilan mukjizat. Tis'a ayat, ayat di sini bukan ayat Quran dak. Bukan ayat Taurah dak. Ayat artinya alamat-alamat. Alhamdulillah. Sebab tu Allah royak kepada kepada kita lah di sini tak? Membuktikan kebenaranmu untuk dibawa kepada Fir'aun dan kaumnya. Kaum hak berasal diraka saat ini. Diraka kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik durhaka. Allah. tu hai praknam ni. Eh. Cok moho katanya puak Fir'aun ni adalah puak diraka dan akan matinya sengsara. So lagi nak pergi dua ayat tapi masa tak ada dah falamma ja'atuhum ayatuna mubsirah maka tetap kala keterengi keterengi mukjizat kami sampai kepada Firaun dan kaumnya dengan jelas nyata siapa kan? ni tu heroyak ni rekah tak tahu apa puluh tahun Nabi Musa dok pergi dakwah, dok pergi royak, duk pergi lawa dengan Fir'aun, gotu, goni, goni. Royak. Rekah. Ketika Nabi Musa pergi jumpa beberapa kali dengan Firaun, jahadu. Jahadu ni makna apa? Eh? Totan. Maknanya tak si terima. Tuhan apa kaya? Wastaiqanat ha anfusuhum. Walaupun mereka itu yakin. Tahu katanya benda ni benar. Hak Nabi Musa buat mari. Tapi totan. Maknanya sebab apa tu? Sebab nafsu zulman wa uluwa. Sebab apa? Sedang hati mereka meyakini kebenaran, oleh itu lihatlah bagaimana kesudahan. Bukan, bukan, bukan, bukan. Secara zalim dan sombong angkuh. Ha, tu. Tak saya terima kebenaran. Sebab tu orang dah, semua ni, kalau kita kiyah daripada ayat ni, orang ni dia ada pun prayot dia. Dia ada nafsu dia ada akal fikiran dan adanya hati hati dan akal fikiran dua tiga perkara ni patut kita nak kiyah yang keempat yang kelima yang kena ikut nak ayat katanya daripada ayat ni gamalah katanya Firaun dia tahu benda benar tapi dia tak seterima sebab apa tu dia takut jatuh jihad dia jatuh tamneng dia takut malu oh aku ada rakyat aku ada orang cia ramai latar-latar mari dengan Nabi Musa sore, oh aku halah. Katuk muka lah aku. Padahal Nabi Musa tak ada niat nak perubah kerajaan Firaun. Tapi nak we Firaun terima ajaran Allah masuk Islam. Nak hatu ya. Tapi Firaun dia berasa katanya Nabi Musa nak kolom balang dia, kerajaan dia. Sebab tu Tuhan pun royak. Mereka ini yakin kebenaran tapi dengan sebab apa? Sebab takut-takut apa? Takut jatuh. Zulman wa uluwa. Ni dua perkataan yang Allah Taala amat tak iaitu zalim dan takabur, sombong angkuh. Jangan we lah dalam dalam hidup manusia, kita orang Islam semua yang we ada dua perkataan ini, Zalim dan sombong. Orang sombong ni orang tak tak masuk syurga. Orang zalim pun tak masuk syurga juga. Alhamdulillah. Akhir sekali, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Nah, ayat ni tak habis lagi. Saya saya insya-Allah tengok esok sikit lagi untuk kita panjangkan ayat ni. Lepas tu kita masuk di dalam tajuk Nabi Sulaiman pula. Nabi nak apa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.